al 2021 y recibimos con toda la energía al 2022, videoblog número 38. Negocios y Digital 855. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios. Y es que estamos aquí terminando el último viernes el último viernes 31 de diciembre del 2021, hablando de negocios, hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y bueno, Hoy es el último videoblog del podcast, el videoblog número 38 de este año, el último podcast de este año. Y pues bueno, solo la alegría emocionante de estar aquí, de compartir, de darles las gracias infinitas, pero gracias infinitas por escuchar el podcast, por compartir el contenido porque sé que estos videoblogs les encanta. <laughs> De hecho, estaba viendo las estadísticas y el, videoblog, o sea, el de los viernes, es el que más escuchas tiene. Así que bueno, eh, qué bueno que, que les guste, pues aprender de su servidora, de los retos, de los desafíos, de los errores también, ¿por qué no decirlo? que experimentamos yo como CEO dentro de la agencia. Así que pues bueno, pero claro, antes de empezar, contarles que sí, tú quieres, y, ojo que estamos terminando este año, pero que, que, arranquemos el 2022 con todas las ganas. Si tú quieres llegar a ese forecast, quieres llegar a la meta, pues eh, tenemos dos soluciones valiosas para que tú lo puedas conseguir. Sobre todo si estás en el negocio B2B, implementar un funnel de ventas que te ayude a captar leads calificados de manera constante, pues esto lo puedes conseguir a través de nuestra nuestras mentorías. Y que la primera <laughs> edición, y es que he venido trabajando eh, con mi equipo muchísimo esto, la primera edición la vamos a lanzar el 2 de febrero, miércoles 2 de febrero, así que ojo, atentos, revisar cateman.com slash em, mentorías si quieren eh, presentar su candidatura para aceptar, porque tenemos pocas plazas y vamos a arrancar con toda la energía. Y pues la otra es que también la otra solución es que si tú ya tienes un embudo de ventas y que este embudo no está funcionando, sí, en cualquier parte, ¿no? O sea, pues con, con SEO, con SEM, con Facebook Ads, en fin, tienes y no te está funcionando y el cierre final, pero sobre todo si tienes eh, ventas eh, o mm, digamos eh, productos high ticket o soluciones high ticket de alto valor, pues dentro de nuestra solución K-Closer ustedes pueden alcanzar esa meta de ventas, cerrar de manera efectiva, es decir, optimizar el embudo y mejorar la tasa de cierre. Que si tienes una tasa del 30 al 40%, la subimos al 80%, ¿sí? Por ciento aseguradísimo. <laughs> Así que pues bueno, ahí está, están los enlaces, cateman.com slash closers, también lo pueden revisar. Nos encantará escuchar su proyecto. Bueno, eh, ¿qué tenemos en el, en el videoblog? Esta semana ha sido una locura, todas han sido una locura, han pasado impresionantemente. Rematamos nuestra, eh, la mentoría de la octava sesión de Closer de Ventas eh, a tope, o sea, ha sido bestial ha, sido una octava sesión que la conseguimos por haber tenido el más del 90% de participación en directo en las sesiones, así que muy contentos. Hemos hecho el reto, hemos superado el reto de enviar nuestro em, video a 30 empresarios para ofrecerles esta solución, así que muy contentos al respecto. Seguimos haciendo roleplays, que es una manera de eh, seguir trabajando y puliendo nuestro, nuestra mentalidad y técnicas. Eh, de, cierre de ventas de alto nivel. Seguimos trabajando en nuestra mentoría en territorio social selling, en el cual pues seguimos trabajando en la parte de prospección, la parte de automatización, puliendo estas cosas, ¿no? Y pues este también comentarles que estamos trabajando con eh, el equipo para pues Vamos a desarrollar una masterclass gratuita que va a ser parte de uno de los embudos que nosotros tenemos. Vamos a socializar internamente, ya estamos trabajando en esta solución para la primera edición. Temario, presentaciones, plantillas, materiales de apoyo, correos, eh, bueno, en fin, páginas de aterrizaje, páginas de gracias y muchas cosas que se tiene que trabajar en los embudos para este, este primer lanzamiento que lo vamos a hacer. Así que pues bueno, realmente muy muy contentos y pues siendo hoy un 31 de diciembre, les cuento que no pude hacer <laughs> entrevistas a nadie, se entiende, tenía planificado dos, pero después me reprogramaron porque la gente está en fiestas y entiendo mucho, así que no hubo entrevistas para el podcast, pero sí, hoy, que es 31 de diciembre, no me quiero despedir, no les quiero alargar, entiendo que estarán en fiestas quemando el, viejo, bueno, acá en, en, Quito, Ecuador, quemamos el viejo, que es hacer un muñequito súper simpático con cosas este, y algún personaje interesante y pues em, así celebramos, ¿no? Así que espero que ustedes también estén, que vayan corriendo con su familia, con sus amigos, que compartan, que disfruten, que quemen todo lo negativo, todo lo malo, que em, aprendamos de esas experiencias, que nos llevemos algo de positivo, porque eso positivo lo vamos a aplicar para el 2022. Así que tener mucha perseverancia, mucha planificación, mucha tenacidad en este 2022 para que desde el inicio arranquemos con esas eh, esas metas, ese forecast, esa planificación, que se lo puede conseguir hasta el final del 2022. Así que todas sus metas profesionales y personales lleguen a éxito. Y pues nada, con esto terminamos este videoblog del día de hoy. Terminamos el 2021. Bendiciones, mil gracias a todos y pues no olviden de seguir eh, escuchando y compartiendo el contenido. Se les quiere y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes que ya será 31 de enero del 2022 con toda la alegría. Así que nos vemos. Chao, chao.